يبعد الانتباه عن الانتصارات التي نحققها في الموصل وانهيار العدو أصلا في الموصل وعملية كركوك كانت بالأمس هي إحدى هذه العمليات ما كان هناك هذا ليس خرقا عسكريا الخلية الإرهابية الذي قاموا بهذا العمل الجبان وتم أيضا تصفية أكثر العناصر الذين قاموا بهذا العمل began talking about أه، that many months ago, and your armed forces made a plan to do so, and the آه، آه، كنا مستعدين للتعاون مع العراق آه، والآن نحن uh, نساعد